Ola, que tal? Imos ver como podemos entrar na aula virtual, sobre todo se é a nosa primeira vez. Unha das maneiras de entrar na aula virtual é mediante a páxina web do CFR. Escribiremos no navegador edu.xunta.es barra web barra CFR Vigo. Todo xunto. Aí accederemos á páxina web do Centro de Formación e dende aí teremos un enlace á aula virtual. Dende a aula virtual temos aquí arriba un botón de acceso. Se prememos nel, poderemos entrar na aula virtual con noso nome de usuario e contrasinal e E se non o temos, se é a primeira vez que entramos na aula virtual do CFR de Vigo, crearemos unha nova conta neste enlace. Aquí terás que cubrir todos os teus datos. Aconsellamos que o nome do usuario sexa ah, o mesmo que o do correo da xunta, aquel que tes escrito antes da arroba. Unha vez metidos todos estos os teus datos, mm, premes en crear a miña nova conta e terás que ir ao teu correo electrónico que acabas de escribir aquí para confirmar esta, esta inscripción. Despois, volverás a facer o mesmo camiño e terás que ir á aula virtual, meter os teus datos de usuario e contrasinal e acceder á pestaña de formación en centros do ano en curso Aí ah, terás que buscar o nome do curso en concreto no que queres entrar. Se queres ver máis mini tutoriais, accede a nosa canle de YouTube ou síguenos en Twitter. Chao!